মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইখন ডি আই ৱাই ৱাল হেঙিং আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বিলটো প্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই লৈছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ আৰু ফেব্ৰিক কালাৰৰ সহায়ত মই এই ষ্টিকবিলাকত ব্লেক কালাৰ কৰিছোঁ এইবিলাক হৈছে আইচ ক্ৰীমৰ ষ্টিক এইধৰণে মই কৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই কৰাৰ সময়ত অলপমান মই মিডিয়াম দিছিলোঁ কাৰণ মোৰ কালাৰটো অলপমান ডাঠ হৈ আছিলে এইধৰণে গোটেই ষ্টিকখিনি মই ব্লেক কালাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি থৈ দিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে ইয়াৰ চক শুকাই হৈ গ'ল ৰেডি ইয়াৰ পিছতে মই আৰু বাকীখিনি অলপমান ষ্টিক আছিলে সেইখিনিত মই কৰিছোঁ গ'ল্ডেন স্প্ৰে পেইণ্ট এইখিনি টাইম নালাগে বেছিকৈ শুকাবলৈ এক চাইডে মোৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপমান লুটিয়াই দিম আৰু লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত একটু উল্টা ছাইডটোতো কালাৰখিনি মই কৰি ল'ম এইখিনি অলপমান মই ৰ'দত দি দিলোঁ ভালকৈ শুকাই ল'বৰ কাৰণে আৰু মোৰ ষ্টিক্সখিনি হৈ গ'ল ৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিক্সবিলাক কালাৰ কৰাও থাকে আৰু কিছুমান আপোনালোকে প্লেইনতো পোৱা যায় প্লেইন যিখিনি থাকে সেইখিনিত মনে বিচৰা মতে কালাৰ কৰি ল'ব পৰা যায় এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই ষ্টিকখিনি লগাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই মাটিত লৈ লৈছোঁ এইটো ভাল হ'ব মাটিত লৈ ল'লে এইধৰণে চাওক এটা হেক্সাগন শ্বেপ এটা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আঠা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লুগান এই ধৰণে চাওক মই কেনেকৈ মূৰবিলাক লগাই লগাই গৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ মইনো কেনেকৈ লগাই আছোঁ আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ এই আইডিয়াটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো একদম চিম্পল এটা ডি আই ৱাই হয় কিন্তু ইয়াৰ লাষ্টত যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্টটো আহিব দেখিবলৈ ভাল লগা আৰু এটা ধুনীয়া লুক এটা আহিব আপোনাৰ ৱালখনলৈ ইয়াৰ যিটো এটা পেটাৰ্ণ এটা আহিব নহয় মানে হেক্সাগনৰ যিটো এটা পেটাৰ্ণ আহিব সেই পেটাৰ্ণটোৱে আপোনাৰ ৱালখনক আৰু এটা ধুনীয়া লুক দিব আপুনি যদি ট্ৰাই কৰা নাই নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া এতিয়া চব ফ্ৰেণ্ডছ মই এই ৱাল হেঙিংটোত কোনো ধৰণৰ বাৰ্ণিছ কৰা নাই কাৰণ মই ইয়াতে এটা মেট লুক আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মই এই ৱাল হেঙিংটো মই ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিম আপোনালোকে যদি বাহিৰত ৰাখিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেকৰ পিচ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এটা বাৰ্ণিছ কোট কৰি ল'ব বাৰ্ণিছ কোটটো কৰি ল'লে ইয়াত কালাৰ যোৱা ৰ'দৰ পোহৰত কালাৰ যোৱা চান্স নাথাকে আৰু লগতে এই ডি আই ৱাইটো ভালে থাকিব এইখিনি চক ফ্ৰেণ্ডছ মই আগতীয়াকৈ থৈ লৈছিলোঁ এটা আন্দাজ হ'বৰ কাৰণে যে কোনডাল ক'ত থ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগিব তাৰপিছতে মই সেইমতে লগাই গ'লোঁ আপোনালোকে ইয়াতে বেলেগ শ্বেপো ট্ৰাই কৰিব পাৰে স্কুৱেৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা ট্ৰাইংগল শ্বেপো ট্ৰাই কৰিব পাৰে ধুনীয়া ডিজাইন হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক আপোনালোকে নিজৰ বাৰাণ্ডাৰ কৰিডৰ বা ড্ৰয়িং হল বা আপোনালোকে কেছত এনেকুৱাত যদি সজাই নহয় দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ৱাল ডেকৰৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ